Poszło! W ciebie walę czy w siebie? O, pięknie! Młody, teraz ty. Walcz. Wal się, Kogo? chłopie. Dawaj! Ciebie, nie no, mamy nie. Matce przygrzał! Boże, mat, mat, matce przygrzał, przygrzyj sobie. O, Siebie! ja myślę, że pomysłodawca jeszcze powinien przygrzać zaraz, nie? No to wal się. Nie, nie, no po prostu to, to wiadomo kto. <laughs> Wal się, teraz ty. Wal się ty. Uwaga, walę się. Wal się. No i teraz trzy motki. Dobra.